Şükür ki geldin. Artık bundan sonra dönüş yok. Onunla konuşmalısın. Sadece bedeni değil, kalbi de yaralı kızım. Akif dur! Kaçma benden Akif dur! Kaçma artık benden dur! Gerçeği Arkadaş bıdı bıdı bıdı bıdı. Sürekli bu kadının sesini duymaktan fenalık geldi içime. Boş ver oğlum. Paranı alıyorsun işte oturduğun yerden. Bu sefer kimin peşinde koşuyor bu? Kaçmak Sesini aç bakayım biraz. Bekliyorum. Bekle diyorum. Bekle. Annenle de konuştum. Akif. Her şeyi biliyorum artık. Akif. Akif. Akif. Akif dedi lan. Neşet Bey'in istediği adam bu işte. Ah, oh be sonunda bulduk. Ah! Hemen konum alıp Neşet Bey'e ulaştırıyorum. Öğrenince çok sevinecek. Akif! Akif! Akif! Yeter artık. Seni dünya ahiret karınım. Nereye kaçıyorsun Akif? Araftayım ben Ayşegül. Beni unut artık. Rahmetli babam sağ olsa. Ey Molla sana ne haller oldun. Derdin yükün fazla geldi de isyan mı oldun diye hesap sorardı. İsyan yok. Toprağın altında çürümeye de evet, Toprağın üstünde yürümeye de. Sen nasıl olur da... Nasıl olur da yaşadığın halde ölmüş gibi kaybolursun ortadan? Kimsenin karşısına çıkacak durumda değilim Ayşegül. Ben senin eşinim. Zevcenim. Kadınla erkek birbirinin örtüsüdür. Bırak yaralarına ben örtü olayım. Müsaade et. Bu imtihana birlikte sabredelim. Ama sakın. Ama sakın. Sakın bir daha bana sırtını dönüp gitme hakim. Yoksa sana hakkımı helal etmem. gölge gibi her an yanındayım. Nefesin kadar yakınım sana. Ama bırak da sevgimi sana görünmeden yaşayayım. Hayır. Hayır. Tamam işte. Yeri belirlendi. Bunu hemen Neşet Bey'le paylaşalım. Unuttuğun bir şey var Akif Emir. Ben hala senin nikahlı karınım. Hayatta olduğun halde, bunca acı çektiğimi bildiğin halde beni böyle bırakıp gidemezsin. Benden boşanacak halinde yok herhalde. He? Söyle. Hadi söyle boşanmak mı istiyorsun yoksa? Benim sana verdiğim söz Allah başka türlüsünü dilemedikçe ebediyete kadar sürecek. Öyleyse öyleyse nikahımın verdiğin sözün gereğini yerine getir. Saklandığı maskenin arkasından çık ve bana dön artık. Yapamam. Yapamam. Akif. Ne demek yapamam? Yapamam. Yapamam. Çünkü artık sana gülümseyebileceğim, sana sevgiyle bakabileceğim bir yüzüm yok.'' insanın kalbi gözlerindedir Akif. Sen yeter ki bana bak. Yeter ki gözlerin gözlerimle buluşsun. O zaman dünyalar benim olur işte. benden isteme. Demek öyle. Evet. Öyle. Madem öyle gidiyorum. Sakın bir daha karşıma çıkayım deme. Sakın bir daha sevdiğin var deme. Sakın! Ayşegül! Ayşegül dur gitme! Ayşegül! Madem öyle, bu akşam reisin mekanında buluşalım. Cevabın nedir? Ayşegül!